让我们来一起来讲夏朝，那影片开始喽。让我们回溯到约前两零两千零七十年，约前一千六百年间，夏朝历史上冠称为夏。夏字的来源，文字学界现今有了权威的说法，因为夏季之夏的本字。司马迁记载，夏是四姓夏后氏，有扈氏，有南氏。 真巡氏、桐城氏、褒氏、费氏、启氏、曾氏、辛氏、明氏、贞观氏十二个氏族组成的部落的名号，以夏后为首，因此建立夏朝后就以部落名为国号。唐张守节则认为夏氏大禹受封在阳州，为夏伯后而得名。又说夏氏从有夏之居。 大夏地名演变为部落名，再成为国号。据中国古代文献记载，在夏后氏建立之前，曾出现过夏部族与周围其他部族之间争夺联盟首领的频繁战争。夏部族大约是在中国古史传说中的颛顼以后逐渐兴起，有不少古代文献均把夏部族追溯到颛顼。其中，《史记·夏本纪》《大代礼记·地系》称鲧为颛顼之子，但还有某些文献说鲧是颛顼的五世孙。这些文献表明。 夏部族很有可能是颛顼部落的一支后裔。一说夏部落起源于川甘青三省交界处岷江上游的岷山山脉一带，而后逐渐沿随古汉水上游，经过渭水中下游东迁至晋南、豫西一落流域。有记载称禹在石纽出生，有学者认为这是在羌人到来前蜀人的传说。因蜀人自称出自黄帝，因而同禹有血缘关系。有研究指出，禹生是纽一说绝不可信。 中华人民共和国学者董楚平认为，夏人为百越族分支，北上在中原建立了夏朝。香港大学语言学的金钟经由语言学考证，认为百越族的分支北上建立了夏朝与伏语。最早有文献记载的一位夏氏族成员是鲧。国语周语中说，鲧作为夏部族的首领，被封在崇，故被称为崇伯之后，禹继承了鲧，为崇伯禹。 这表明夏部族早期活动于崇山附近，当时河水泛滥。为了抵抗洪水，不少部落形成了部落联盟。滚北四月推选领导治水，历时九年，而最终失败。 治水失败的原因，可能是因为他不善于团结部人及其他部落。《尚书尧典》记载，尧最初认为鲧方命圮族，毁败善类，而反对鲧领导治水，说明鲧在领导治水时，有不少部落对他不满。《尚书洪范》与《国语读语》中又提到鲧造洪水，说明鲧治水的方法主要用土木水，或许这一是鲧治水九年失败的原因。 于死后亦没有得到权威，反而在民众的拥护下，其得到了权威。关于这一段历史的记载不古本竹书纪记载称，羿即位后，其杀义而夺得君位；另一说，以继位后，有些部族并没有臣服义，而拥护启，并对义的部族展开战争，最后启胜而夺得权位。 之后，羿率领着东夷联盟讨伐启。经过几年的斗争后，启确立了他在部族联盟中的首领地位。先秦文献记载此事的共同点就是“公天下变成家天下”，中国中原地区从此出现国家的概念。这便是不少历史学家所认为中国的第一个世袭王朝夏朝的起始。随后，不少倾向禅让传统的部族一起。启都郊外的有护士，听说干在济南郊。